Nabi Ibrahim AS dan Raja Namrud yang Zalim oleh Nurul Azila Arifin Negeri Babylon diperintah oleh Raja Namrud. Raja Namrud menyembah berhala dan memaksa rakyatnya menyembah berhala. Raja Namrud menganggap berhala itu Tuhannya. Raja Namrud memerintah dengan zalim. Rakyat sangat benci kepada Raja Namrud. Namun begitu, mereka tidak berani melawan. Raja Namrud tidak mempedulikan rakyat. Dialah yang paling berkuasa, katanya. Raja Namrud bermimpi seorang budak lelaki merampas lalu menghampas mahkotanya ke lantai. Raja Namrud memanggil ahli-ahli nujumnya supaya mentakbirkan mimpinya. Dia menceritakan tentang mimpinya kepada ahli-ahli nujumnya. Akan lahir seorang bayi lelaki. Dia akan menewaskan tuanku, kata ahli nujum. Raja Namrud berasa marah dia memerintahkan semua bayi lelaki hendaklah dibunuh. Seorang ibu yang sedang sarat mengandung lari ke sebuah gua. Dia melahirkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan di dalam gua. Setelah berumur lima tahun, dia keluar dari gua dan hidup bersama ibunya. Setelah dewasa, Ibrahim alaihissalam mengetahui semua isi alam dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Babylon tidak berfikir begitu. Mereka terus menyebar berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam dilantik Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul. Baginda menyeru kaum baginda menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ingkar kepada ajaran baginda. Mereka hendak membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bandar itu terdapat banyak berhala. Terdapat sebuah berhala yang besar. Pada suatu hari, penduduk pergi ke luar kota. Mereka merayakan hari kebesaran Tuhan berhala. Nabi Ibrahim AS memusnahkan berhala-berhala kecil dengan kapak. Kapak itu digantung pada leher berhala yang paling besar. Penduduk berasa sangat marah. Nabi Ibrahim AS ditangkap kerana dituduh merosakkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim AS memerintahkan penduduk bertanya kepada berhala yang paling besar – berhala tidak boleh bercakap. Sesetengah daripada penduduk mula percaya kepada ajaran Nabi Ibrahim AS. Raja Namrud berasa marah. Dia memerintahkan rakyat mengumpul kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dibakar penduduk percaya Nabi Ibrahim AS sudah menjadi abu. Tiba-tiba, Raja Namrud dan penduduk berasa terkejut. Nabi Ibrahim AS berjalan keluar dari timbunan abu itu. Nabi Ibrahim AS tidak tercedera. Baginda dilindungi Allah Subhanahu daripada api. Raja Namrud semakin marah kerana tidak terdapat membunuh Nabi Ibrahim AS. Dia memerintahkan tenteranya berperang dengan tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Nabi Ibrahim, panggil Tuhanmu dan tentera-tenteranya. Mari kita berperang, kata Raja Namrud. Tiba-tiba, turun sekumpulan nyamuk lalu menggigit Raja Namrud dan tentera-tenteranya. Raja Namrud dan tentera-tenteranya mati. Raja Namrud tewas kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling lemah, iaitu nyamuk. Subhanallah. Janganlah kita bersifat zalim.